Tady ta výstava Blue Sky, vlastně, eh, neboli modrá obloha, vznikla pro specifický prostor tady v bunkru v Mostě. Mně vlastně jakoby přišlo, že eh, to, že mě tématika jakoby dronů docela zaujala, tak eh, že to vlastně bude dobře rezonovat tady s tím prostorem toho protileteckého krytu. A Blue Sky se to vlastně jmenuje proto, protože droni lítají eh, většinou, když je vlastně modrá obloha. Je to taková metafora toho, eh, že vlastně jako člověk se rád dívá do modré oblohy a vlastně lidi, kteří hlavně jakoby eh, ve třetím světě vlastně začali jako nesnášet tu modrou oblohu, protože to je pro ně vlastně jakoby nebezpečí. Když je zataženo, tak je to v podstatě jako radostný den a takže vlastně jsem i rozdělila tak trochu barevně, vlastně to je ten prostor, že v té místnosti, ve které se nacházíme, tak to je vlastně malovaná na modro a je tak jako věnovaná spíš eh, tady jako vlastně hlavní obětí eh, vlastně jako dronového eh, zásahu tady nabila. Její rodina vlastně byla omylem bombardovaná vlastně jakoby dronem. A tak vlastně to je jako jedna poloha, kterou, se který jsem vycházela, nebo který, vlastně, která mi na těch dronech uh, asi jako nejvíc vlastně zaujala a začala jsem jako zjišťovat vlastně víc a víc uh, o tom, co to vlastně jako by dron je. Přijde mi, že je jako zajímavý, že vlastně dron, který vlastně vzniknul hodně, uh, nebo především pro armádní účely, prvotně pro uh, vlastně takové jako rešerži nebo vlastně pro průzkum. Poté vlastně byl zdokole, zdokonalen a vybaven uh, jinými nástroji, eh, tak eh, na druhé straně najednou vlastně na eh, anglických serverech vlastně, nebo amerických serverech si můžete prostě dočíst, že že dron vlastně taky může pomáhat a že vlastně je to jako, že to je vlastně jako hrozně super pomůcka tak by to vlastně jako já to osobně vnímám jako takový, e, takovou zástěrku vlastně přikrytí toho vlastně, co ten, co ten dron e, nějakým způsobem vlastně jako dělá e, v zemích, které se nás třeba úplně osobně nějak jakoby netýkají a je to vlastně je to taková vlastně docela jako hrozba. Zároveň jsem jako nad tím přemýšlela tím způsobem, že vlastně sama nevím, jak se k tomu mám postavit, že vlastně jak to má fakt dvě strany jedné mince, tak uh, netuším opravdu, jestli je to uh, dobrá pomůcka pro filmaře, anebo jestli je to opravdu ten zabiják, jako který uh, jako dělá vlastně docela takovou velkou paseku. No. Tak eh, vlastně ta, ta výstava tak nějak pojednává o všech těch, těch různých eh, polohách a mm, vlastně venku mimo galerii potom je taková jako gestický prostě řekněme happening, který spočívá vlastně v omytí si rukou a eh, vlastně nad tou situací, no, že vlastně já se, já se do toho jako taky vlastně řadím tím, že vlastně jakoby nevím a nevím, nemám na to úplně jako jasný názor, nedokážu jako říct, eh, je to prostě špatně, tak eh, v podstatě si nad tím jakoby maju, maju mm, ty ruce. No. A uh, nicméně osobně uh, je to pro mě spíš uh, jako kritika vlastně tato, tato výstava. Uh, což je asi jako celkem evidentní. Všechny ty kresby vlastně jakoby vznikly tak, že eh, já, já většinou pracuji tím způsobem, že uh, pracuji jako s hodně vizuální jako stránkou vlastně uh, těch jakoby médií, takže vlastně uh, jsem proskoumávala různé uh, mediální jakoby stránky, uh, které uh, vlastně se jako týkají tohoto tématu a stahovala jsem jako velké množství vlastně eh, materiálu obrazového, eh, který vlastně vždycky jakoby potom nějak překreslím do té linky, který je, který je vlastně jako pro mě primárně způsob nějakého vlastně jakoby myšlení nad, eh, nad tu určitou jakoby situací, takže vždycky si vytvořím nějakou jakoby databázi, ze které vlastně potom vybírám spíš jako konceptuálně, jakým způsobem je dám dohromady, nebo jestli vytvořím nějakou koláž nebo něco takového. Takže vlastně to jako, jako způsob vlastně si zamyšlení nebo nějakým způsobem jako vyzvidnutí toho, že co ten vlastně dron je, co to, co to znamená a, a Eh, jak, jakým způsobem to asi jako ovlivní nás a ovlivní to prostředí, ve kterém, ve kterém žijeme, no, že eh, i opravdu to životní prostředí, i tu modrou oblohu, která, ve které vlastně jako eh, lítají ptáci, tak tam vlastně začínají lítat i ty droni. Někteří jsou výš a některý jsou prostě níž. No.